Risala ya utahiza kwa Mheshimiwa Mama Mariam leo tarehe 28 katika ukumbi huu wa Pamhot. Mheshimiwa mgeni rasmi Mama Rahma, ukimwakilisha Mama Mariam, Mheshimiwa katibu mtendaji wa wakfu na mali ya amana, Mheshimiwa Mama Salma, mwakilishi wa baraza la wakilishi waheshimiwa makatibu Ndugu waalikwa, akina mama waalikwa, waalimu wakuu, waalimu wa madrasa, wanaharakati wa mambo ya Kiislamu, vyuo vikuu, mawaziri, waandishi wa habari, wanasheria wanawake. Alhamdulillah, bi ni'mati tatimu salihati Tunashukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa leo, tukawa pamoja alhamdulillah. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote awali ya yote hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa katika hali ya afya na uzima salama. Sala na salamu zimshukie kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mgeni rasmi, Umoja wa Hija Zanzibar, yani UTAHIZA, ni miongoni mwa taasisi za hija za Zanzibar zinazoandaa safari za kuwasafirisha mahujaji kwenda kutekeleza ibada ya hija na umra na, na ziara za katika miji mikuu ya Maka na Madina huko Saudi Arabia. Umoja huu ulianzishwa mwaka elfu mbili na sita kwa lengo la kuwawezesha kuziweka taasisi pamoja, kusaidia kusaidiana ili kuweza kutoa huduma zilizo bora za haji na umra kwa mahujaji. Mpaka sasa UTAHIZA unaratibu ratibu taasisi 26 zinazosafirisha mahujaji ambazo ni Al-Sunna wal Jamaa haja ni umra Trust, al development foundation al-huda haji umra travel limited al-jazira Haji umra and Travel Agency, Al-Karamain Development, Foundation, Al-Huda Haji umra Travel Limited, Al-Jazeera Haji umra and Travel Agency, Al-Nur Hajj Travel Agency, Al-Akhlas Hajj and Umrah Travel Agency, Al-Mumtaz Hajj Group Limited, Al-Safa Hajj and Umrah Trust, Al-Arafa Hajj and Umrah Services Company Limited, Al-Firdaus Hajj Group, Hajj Assistant Company, Al-Firdaus Hajj Group, Hajj Assistance Community Hajj Caravan Group, eh, Ikram Hajj and Umrah Trust, Labbaik Hajj and Umrah Company, Al Marwa Hajj, Umrah and Travel Agents, Tawheed Development Network, Tahfid Hajj Group, Talbiya Hajj Umrah and Travel Agency, Taqawwa Hajj and Travel Agency, Tawfiq Hajj and Travel Agency, Zadawa Hajj and Travel Agency, Zanzibar Hajj and Travel Agency, Zanzibar Imams Association, Zanzibar Istikama Charitable Organization, and Zanzibar Istikama Hajj and Travel Agency. Hizo ni taasisi sita ambazo ziko chini ya mwavuli wa UTAHIZA ambao wako chini ya uh, wakfu na mali ya amana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Lengo kuu la taasisi hizi ni kuboresha huduma za hija na kuzifanya ziwe na ufanisi zaidi. UTAHIZA inafanya shughuli zake chini ya usimamizi na uratibu wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana Zanzibar. UTAHIZA ilianzisha ilianzishwa ikiwa shirika lisilokuwa la kiserikali kwa mujibu ya, ya mahitaji kidogo ya uendeshaji. Hivi sasa imebadilika kutokana na kuzidi kwa kwa mahitaji na wigo na wingi wa mahujaji kwa kampuni ya za dhima isiyokuwa na kikomo, yani company limited by agreement, ili kuweza kuziendesha na kutekeleza kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Kwa sasa inatambulika kama Utahiza Company Limited yeye yenye ofisi yake msikiti Nuru Muhammad kwa Mchina mwanzo umaarufu msikiti kwa Maalim Othman Maalim. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili ni la kwanza kufanyika kwa akina mama pekee, lengo kuu likiwa ni kuwashajiisha sisi wanawake kuweza kutekeleza ibada ya hija kwa wingi, ikizingatia kuwa ibada yetu idadi yetu ni kubwa ikilinganishwa na wanaume kwa mujibu wa ushahidi wa sensa iliyofanyika mwaka elfu ishirini na ishirini na mbili iliyofanyika mwezi wa Agosti nchini kwetu kote. Hii ni kutokana na kuwa uongezeko la idadi ya mahujaji haliridhishi, kwani bado tuna idadi ndogo ndogo sana ya mahujaji wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija ikilinganishwa na Waislamu wenye uwezo waliopo nchini. Serikali ya Saudia, serikali ya Saudi Arabia inatoa nafasi nyingi sana, takriban elfu ishirini na tano watu kwenda ambao watoke kwenye nchi yetu ya Tanzania kwa kila mwaka, lakini mahujaji wetu hawajawahi kufika hata wa mahujaji elfu tatu. Huu ni msiba mkubwa jamani, ndio maana tukaamua kufanya kongamano hili ili kutushajiisha sisi kina mama ambao ndio tuko wengi kutokana na sensa yetu ya mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kwa nafasi yetu tumeanza na kuandaa kongamano hili ili kuzinduana, kuelekezana na kushajiishiana kama wanawake wa Kiislamu juu ya kutekeleza nguzo hii ya tano ya Kiislamu kwa wingi. Kwa muktadhari huu, tunaiomba serikali ichukue nafasi yake ya kuhakikisha idadi ya mahujaji inaongezeka. Pili, tunaiomba serikali kuharakisha kuanza kwa, kuanza kwa mfuko wa hija mapema iwezekanavyo, tukiamini maandalizi yake yamekamilika, kwani huu ndio mpango wa muda mrefu wa kuongeza idadi ya mahujaji. Sambamba na kuharakisha kuanzisha mfuko, tuna tukumbuke tukumbuke kuwa mfuko wa hija utakuwa ni mfuko wa hiari. Mfuko wa hija utakuwa wa hiari, na mwenyewe yuko hapo Bwana Sheikh Abdallah atatuelezea zaidi. Utakaokuwa huru kwa Waislamu wa rika yoyote, hivyo ipo haja ya kuhakikisha kuwa Wasimamizi na waendeshaji wakuu wa mfuko huo wawe ni watu wenye maadili mema, wenye nidhamu na ya matumizi ya fedha za umma na wenye kuaminika katika jamii, ili kuweza kuvutia watu wengi zaidi kujiunga na mfuko wa haji Tatu, tunaiomba serikali iwaruhusu watumishi wa umma bila kuwakata likizo zao za kawaida wanapoomba ruhusa kutekeleza ibada hiyo kwa waumini wa kawaida ama na viongozi wa kuhudumia mahujaji. Nne, tunaiomba serikali kurekebisha sheria ya mfuko wa hifadhi ya hija yaani ZSSF ili iwezeshe watumishi ambao michango yao inaweza kukidhi gharama za kutekeleza ibada ya hija na wanataka kwenda hija watakapoomba wapewe sehemu ya fedha zao kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, tukiamini kuwa moja ya matumizi makubwa ya mafao yao ya mafao hayo baada ya kustaafu ni kutekeleza ibada ya hija. ZSSF kuwachukulia dhamana za mikopo ya hija inayo tolewa na mabenki kwa, watumishi ambao michango yao imeshafikia gharama za kwenda haji. Inaleta ukakasi na kuonekana kuwa hawajawas, hawajawasaidia kitu, kwani mikopo hiyo inakuwa na ongezeko kubwa la gharama kwa kulipa baada ya mtumishi kumaliza kutekeleza ibada ya hija na ikizingatiwa kuwa mikopo hiyo hulipwa kwa kutumia mishahara ya mshahara wa, mkopa, mkopaji baada ya, baada ya mafao yake ya ZSSF. Mheshimiwa mgeni rasmi, ya kusema yako mengi, lakini kutokana na muda ningeomba nitumie fursa hii kukushukuru tena kwa kutenga muda wako huu muhimu kuja kuu jumuika nasi. Tutumie fursa hii pia kutoa shukurani za pekee kwa waalikwa wote kuhudhuria waliohudhuria kwa wingi, tukiamini kuwa wengine wametoka maeneo mbali sana kaskazini na kusini ya kisiwa chetu hichi cha Zanzibar, wamefika hapa leo kwa kujumuika nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi niwashukuru sana sana sana vyombo vya habari pamoja na wanahabari kwa ujumla wenu kwa kujumuika nasi hii leo. Shukrani, asanteni sana vyombo vya habari vyote. Pia niwashukuru wanakamati wenzangu tulioshirikiana katika kuandaa kongamano hili na kwa wote wanaosaidia kwa njia moja ama nyingine kufanikisha shughuli hii shughuli hii ilikuwa ngumu na ilichua hata mwezi hatujatumia kuifanya shughuli hii. Kwa hivyo mizimu katupa uwezo, tumeweza kuikamilisha alhamdulillahi. Tunasema shukrani zende kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho naomba msamaha kwa lolote lile lilosababisha kutokana kutokaa sawa katika kongamano letu hili. Kama tunavyojua ni la kwanza la kwanza la kwanza kwa wanawake baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana sana sana. Wabillahi tawfik. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk. Ndio mwenyekiti mama mgeni rasmi.